Hej allihopa! Hej! Hur är läget med er? Bra! Ett av våra viktigaste uppdrag på Reaktor det är att barn och unga eh, både får se film, får göra film och får prata om film. Klara! Är ni klara? Har det börjat regna än? Ja, ska det släcka elden eller? Man skulle kunna säga att filmpedagogiken och eh, mediakunskapen i skolan är det viktigaste demokratiska uppdraget man har just nu. Helbilden här, när tror du man använder den? För att bli bättre på att se igenom de här budskapen som många gånger har en avsändare i, i medier på olika sätt. Och så rör de lite mellan varje gång och rör molnet lite så man ser att det regnar. Vi är väldigt glada och stolta över att vi har så många fantastiska filmare här i vår region. det är ju de som är ute och gör film i skolor och på fritidsgårdar tillsammans med barnen och pedagogerna. De har fått lära sig att alltså, skriva film, rita film, klippa film, filma och spela in ljud. Ett, två, tre. Den var det som väckte mig. Där satt den perfekt. Och det har vi ju aldrig haft möjlighet att göra här och det kommer de ha med sig hela vägen. Vad är det som är så roligt med det här då? Jo, det är för att man får konstruera det man vill göra. Det är ingen som bestämmer att du till exempel du ska göra så, du ska göra så, du ska göra så. Du får, det bestämmer du själv. tror att eh, sådana här dagar betyder väldigt mycket för eleverna. Att de får men, testa på att jobba med film men också att få lära sig, något, lära sig ett nytt medium.